obliques. Deuxième exercice d'oblique. Pour cet exercice, je suis en équilibre fessier, d'accord Déjà là, je travaille toute la ceinture abdominale. Ma chaussure est dans la main droite. Elle me montre, Marine, sa main droite, comme ça je sais que c'est là que je dois envoyer. Et je vais bien avoir la torsion, déjà, du bassin, un petit peu de mes jambes, hop, qui part, voilà. Et comme ça, plus je suis en torsion, plus je travaille au À chaque fois, touche et envoie. Touche, chaque côté. J'en fais comme ça 10. Puis je change. Elle me montre sa main gauche et on part main gauche. Hop. Allez, lance. Et on lance sur la gauche. Je prends une chaussure, je peux prendre une bouteille d'eau, n'importe quelle petite balle, n'importe quel objet. Ok Donc voilà, on en a fait aussi 10 de l'autre côté. Ça fait une série. Cette série, je la recommence deux fois. Une deuxième fois, je repars à droite pour faire encore une série de 10 d'un côté et après elle lève sa main gauche et une série de 10 de l'autre côté. D'accord Si elle essaie d'envoyer, même si on loupe, c'est pas grave, d'accord Merci